Astăzi vreau să-ți improvizez despre a seta. Uh, nu o să spun nimic de index. Uh, a seta pentru mine este a stabili. Uh, mă gândesc la mindset din engleză și nu știu dacă e corectă traducerea, dar pentru mine este a-ți seta mintea, minte setată. Ieri la cursul de parenting cu Ana popa crei mulțumesc foarte mult, am aflat că eu nu sunt setată pe pozitiv așa cum credeam, ci așa și așa. Și uh, înțeleg că dacă uh, doar un singur gând ai pe negativ, toată ființa ta se duce cu atenția acolo. Adică un singur gând. Mai multe deodată uh, formate într-o singură idee. De exemplu, i-am spus, știi, eu sunt prea bătrână pentru. Și deși până atunci susținusem că eu, vai, am o minte pozitivă și așa mai departe, uh, Oana zice, hei, Uh, din moment ce ai spus lucrul ăsta, înseamnă că atenția ta se duce exact pe ce ai spus. Adică pe sunt bătrână pentru și nu pot. Și um, atunci uh, uh, ce-ar fi zice să te duci în partea cealaltă cu pot? Și mi-am dat seama că da. Um, trebuie să-mi schimb mai ul să, um, să spun la toate că pot să le fac, știi? O să închei cu ce spune Grațian, genial, este mai ușor să faci 100% în ceva decât să faci 99%, pentru că pentru 99% uh, te chinui să nu dai tot. Tu ce părere ai? Ceau!